z blízkého i z okolí. Běží se obráceným gardem, protože nejdříve vybíhají ti nejpomalejší. Nebude chybět start z Olešnice, no a samozřejmě nebude chybět start ani poslední závěr. rukou. Devět je Jan Šťastný, tak určitě bude šťastný, že je v cíli. No já zkusím eh, vzít tu první nejrychlejší 25. roční klomická etapa a Tereza Procházková 4.09.39. No, to nejdelší si určitě střihne Daniel Orálek, druhé místo 3, A vítězí v ní Jiří Čípa, 2, Skáme, nebo ten potlesk prodloužíme, protože tady jsou dva ultramaratonci. A tedy 131 a 14, bok po boku. Je tady spousta nováčků, tak eh, restaurace pod sípkou, sípka je tady od nás vidět. Čas eh, někde přes 4 hodiny, no a teď ovšem tleskáte Alžbětě Tišové ze Slovenska, Tisové. Setkali na tratí Emir Ružek, posledních zápisů. 48. Petr Mejedlí. Radek Lukša. ale křížek určitě nemá 174. Pavel Tileček. S tímto závodníkem se startovým číslem 20 Petr Bartek. Takže se pokusí o maximum. Pojď, a tedy bosí nohou. <laughs> 52. Ale klasiku poznáte, aspoň vy starší ročníky vydání.